Gizarte zerbitzuen departamentua lasarte horia koesionatu eta orekatuago bat egiterako garaian oinarrizko lana bezala. EH Bildutik politika sozialen garapena sustatuko dugu. Lasarte horiako herritarrok bizitza duina izateko baldintzan minimoak ziurtatuko ditugu. Departamentuaren antolaketa hobetuko dugu. Itxaron zerrenda murriztuko dugu eta departamentuari beharrezko baliabideak eskainiko dizkiogu.